السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمس معلومات عن فيروس كورونا في دقيقة ونص الفيروس ظهر والأول مرة في ديسمبر سنة 2019 وده كان في مدينة يوهان الصينية كان أول شخص يصاب بيه راجل كبير في السن عنده 55 سنة الفيروس اتسمى بكوفيد 19 كاسم علمي وده كان اختصار لأربع مقاطع سي او او كو وده كان اختصار لكلمة كورونا في اي ده اختصار لفيروس وال D كان اختصار لشهر ديسمبر اللي ظهر فيه و19 كان اختصار لسنة 2019 اللي كان ظهر فيها الفيروس الفيروس بيصيب الحيوانات ومش بس البشر وتم تسجيل أول حالة كورونا لكلب أليف في مدينة ووهان الصينية واللي كانت منبع الفيروس وده هينقلنا للمعلومة اللي بعديها وهي إن الفيروس ممكن ينتقل بين البشر والحيوانات ومش بس البشر وبعضها واخر معلومه معانا في الفيديو ده وهي ان نسبه التعافي من الفيروس 80% ودي معلومه مطمئنه الى حد كبير وبكده يكون الفيديو خلص نتمنى انه يكون عجبكم وما تنسوش تعملوا اللايك والشير لو حابين نكمل في السلسله السلام عليكم